Hallöchen meine lieben YouTuber und YouTube-Watcher. Ein kleines Update-Video. Das Highlight-Video wird morgen in einem speziellen Sidestream editiert und auch veröffentlicht. Das heißt also, ihr könnt morgen mir einfach zuschauen, wie ich ein Video editiere. Zweitens, nächsten Monat im Juni vom 23. bis 14. Juli wird, werde ich die normalen Streams, die immer am Samstag sind, werden wir eine kleine Sonic-Reihe machen. Und zwar werde ich nämlich in einem ganzen Stream nämlich einzelne Sonic-Spiele durchspielen. Welche genau werde ich vielleicht, vielleicht noch sagen. Und ich werde natürlich eine Woche davor natürlich das hier auf YouTube und auf Twitch natürlich ankündigen, welche genau es sind. Und zu guter Letzt, was eher vom Design her was Interessantes ist, und zwar, ich suche nämlich ein paar Künstler, die für mich ein paar Banner, Avatare und so weiter für Twitch, YouTube, Twitter und Facebook machen können. Weiteres ist unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann morgen. Euer Dörrmann.